айналымда толып жүр қыздар білем бәрі де сұлулар бірақ менің жүрегім жаулап алған бір ханшайым бар от болып жанасың шын айтам сен көзің жалын аласың елден ерек мүлдем бөлек уақыт өткен сайын ғашық болып барам менің саған айтарым көп сенен маған қайтарым жоқ өзгерілмей өзгелердің менің айтқан сөздерімді құлақ білмейсің сен дымда білмейсің маған деген жанарың қарадың көз алмай жаным менің жай таппайды енді қайта жолықпай жақындауға жаныңа жол таппай ғашық болып қалдым саған қалай Solgulardım içinde шығарады есімді майысып жүрген белі әкетеді есімді